esperando o pique. <laughs> Ah, ele tá filmando aqui, não precisa nem tirar foto. <laughs> Você gostou, né? Vixe. É. atrás. Quase que eu não subi, Leandro.